Thank you. Uh, I will read a, uh, a, text because my English is so bad, so excuse my accent. <laughs> mm. My work exists within an intermediary zone, a, soft, a sort of mental space or a frontier that I have produced and that I situate within the countries of France and the Democratic Republic of Congo. I am a cultural hybrid endowed with a composite identity. The plurality of my appearance provide me with the authorization to interrogate my own history and that of a nation, the place of my birth, as well as the continent of Africa at large. The relationship that I maintain with my own personal history or histories and to history as a larger entity permits me to formulate a critical position toward the concept of exotism. Exotism is a representation that, I, that is largely shared with history and even represses it at times. The material of my work is always sample. I use historical facts that I interpret through the production, the production of scene. Through these frontal images, I expose my body that I use as a metaphor for the relationship between the human being and the world at large. My work set up a direct relationship that certainly covered the field of society and politics, but it also relates to existentialism and even anthropology. In my work Oye Oye, the military march that I initiated first with images from Mobutu's archive demonstrate the point at which his presence contaminates my body its position and act of marching. It also demonstrates indifference since my face and individuality are absent from this representation. This is why, despite my formation as a painter, I have chosen the medium of video for my work mainly because of its immediate and direct relationship that, I, that it has with the reality and the real, as much as reality is the real combined with ideology and culture. Photography often reduces action to an instantaneous moment, while video allows for the realization of the, globalization of a moment, permit permitting us to make sense of the historical meaning. <laughs> Sorry. Mm, that's one of the reasons for which the double, the confrontation of two seemingly separated images, is very strongly felt in my work. This face-to-face or, or side by -side of two video sequences I envision as a dimension of editing that de de depicts and clarifies a problematic knot in the recent history of a continent of a continent and continues to resonate in me. In regard to feminism, the history of women's struggle for their rights. They incarnated um, political force that revendicated the right to act and to think. My work is inscribed in this desire for the freedom of mental and physical expression. I don't consider myself a feminist in the militaristic sense of the term. The feminists concern a class and political struggle among men and women. This combat is not present in my work. Rather, I exploit and engage and uh, exacerbated femininity in my art. The use of my own body is inspired by the complexities of the woman and how these are expressed. By using my African French identity, I offer an image of the contemporary woman fast with the exotism, the exotism that is often imposed by history. In consequence, this grand liberty of action and expression allows me to, subtile, to subtly combat a number of prejudices. My feminine identity is at the center of my work. In effect, the feminine is represented as a metaphor for the human being. The expression of this feminine identity dis truth, time, memory, and history reflect the image as a woman with a new identity that is totally detached from exotism. So now I will speak uh, French <laughs> and Amy will translate when I will uh, present my uh, video. Donc la première vidéo que vous allez voir, est une installation vidéo euh, qui date de 2006. Hein. The first installation, um, the first video that you're going to see is an, actually an installation that dates to 2006. Hmm. Euh, elle s'appelle Fleur de Lys. Hein. It's called Fleur de Lys. Hmm. Euh, donc il faut savoir que ce sont deux écrans euh, côte à côte hein, qui... two hmm. screens uh, um, face to face. Mhm. Qui représentent une double lecture d'un fait historique. that represents a, a dual reading of history. Là, vous allez voir le deuxième écran. Les vidéos sont présentées en simultané. En simultané, en simultané. Alors, il faut savoir qu'en fait, la fleur de lys euh, a toujours incarné le pouvoir de la royauté française. fleur de lys incarné um, Incarnated uh, the power of French royalty. Hmm. Or, durant la période de l'esclavage, selon le Code noir, according to, uh, hmm, lorsqu'un homme s'enfuyait et, et euh, lorsqu'un homme s'enfuyait et qu'il était rattrapé, on le tatouait d'une d'une fleur de lys au fer rouge. Uh, when the slaves were captured, they were uh, tattooed with a fleur de lys. La seconde vidéo que vous allez voir hein, s'appelle Au bord de la Loire. Elle a été faite euh, en 2005. Euh, l'action se déroule à Nantes, sur les quais de la Loire. 2005 um, mm. Loire. Mm-hmm. Et il faut savoir que euh, Nantes était euh, une ville qui faisait partie du commerce triangulaire. Et les bateaux étaient amarrés, étaient amarrés et arrivaient en fait sur le long de ce quai avec différents pylônes numérotés de 1 jusqu'à euh, presque l'infini. the boats would park um, themselves um, on posts that were numbered all along the river banks. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Une fleur est jetée à l'eau en souvenir en fait de tous les hommes et toutes ces femmes qui étaient en transit euh, durant cette période. Um, faint voice um, um, thanks with a commemorative gesture um, all of the, the women that were in transition uh, during this period. La troisième vidéo que vous allez voir euh, s'appelle Éléments. The third video is called Element. la la la la la la la la la la la la parce que c'est une boucle qui tourne la la la la la la la la ces trois actions contiennent chacun un élément révélateur. Euh, la première, le coton, la deuxième, la bassine, et la troisième, la chaîne. There are three symbolic elements in, in this piece, um, the cotton, uh, the basin, and the chain. Et chaque image renvoie euh, à, un cliché exotique. Each corresponds to ah, que produit l'image d'une femme noire amassant du coton dans la rue en 2006 ou 2005 um, Elle s'est forcément portée une, bassine sur la tête, c'est dans ses gènes. Um, It's strange to see that she's wearing or carrying this basin on, on her head. Et si elle est enchaînée, elle parle forcément de l'esclavage. And if she's chained, she's forcibly speaking about slavery. Et finalement, c'est dans cette dou double lecture que se situe euh, élément. In this uh, double reading, there's an element that is situated. Parce que ah. finalement, pour moi, c'est une œuvre qui est extrêmement féminine et qui parle euh, de ah, la ah, femme presque dans toutes ses formes d'enchaînement au sens métaphorique du terme. Hmm, speaks strongly about women and all of their um, forms and um, the elements Je pense qu'on peut mettre pause parce que c'est vraiment une, une boucle. La quatrième pièce euh, est une installation photographique s'appelle Goodbye, Good, pardon, Goodbye Rosa-2005. The last um, clip she's going to show you eh, is a, a photography installation called uh, Goodbye Rosa. Voilà, ce sont des photographies d'environ 1m70 sur 1m28 euh, qui sont suspendues dans l'espace. Uh, um, photographs that measure um, one meter uh, by 1 meter that are uh, suspended in space. que c'est le détail de chacune image. This is a Alors c'est un travail qui a été fait en mémoire de la mort de Rosalie Parks, qui est, qui est passée complètement inaperçue en France. This was uh, this work is dedicated to the memory of Rosa Parks, um, who is not uh, very much spoken about in France. Ces deux femmes incarnent ces deux mots euh, que vous avez peut-être pu voir, différence pour celle qui est habillée en noir et déférence pour celle qui est habillée en blanc. These two women um, incarnate uh, two words, uh, and uh, Et je dis une chose, hein, c'est parce que Rosalie Park n'a pas voulu faire une déférence à un homme qu'elle a été punie pour sa différence. Um, it's because uh, Rosa Parks, um, she didn't um, want to make a, a difference uh, to a, a man that, that, she was um, punished for her, her act of um, her um, act of, of difference. Ensuite, euh, euh, je vais vous montrer euh, une série de photographies, puisque souvent, en fait, je travaille sous forme de, de, série. Et je, vais vous passer les images hein, sans commentaire. Et en guise de conclusion, je dirais juste que mon travail est le miroir des apparences. She's just going to show you a couple of images now, and in conclusion, um, she wants to say that her work um, mirrors uh, appearances. Non, je je me suis trompée, C'est photographique, non, voilà, je je Vous permettez Não sei se bem